İşğalçı Rus ordusunun yaralı vəziyyətdə səngərdə tək qalan əskəri drondan atılan mərmidən yayınmağa çalışıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlardan göründüyü kimi düşmən əskəri ilk cəhddən üstünə düşən mərmini kənara ata bilsə də növbəti mərmi qarşısında aciz qalır.